<laughs> まだいるだろうそう貴様じゃなくてもいいんだお前じゃなくてもいいんだあなた様でもなくていいんだそう俺の上にいるであろう誰かであればそうそれはそうこれじゃない何かを持ってるやつだぶちのめしてやる必ず 新日本やあニュージャパンプロレスやこれがお前たちが求める価値なのかおい命と体張ったやつがセミファイナルで何もかけない遊びみたいな試合やこれからやるあの2人があこの興行を占めるなんて無様なんだお前たちね 創立40何年だ46年そう創立46年無駄に長い歴史をただの商売道具にしてるんだよ君たちはわかるかなまあそれはそれでいいさ俺が決めたことじゃない自分の首を自分で絞めてるそれに気づかないだけだまあ そのうち間違いなく全てが俺の手の中に来るそうそれは全てだこの世の宝全てだなんだなんだなんか言ってみろこの野郎言えよ言えよ 何もないのになぜそれを俺に向けるあ何もないのになぜ向ける盗み聞きと一緒だぞおいおめえは何かねえのかおいおっさんえ何もねえのかすべてを手に入れるということは IWGP ヘビーすべてと言ってこの世のすべてだ お前らが自分のものだと勘違いしてるさあ富も名声も全て力も全てだそれは未来の話なんかじゃないもうすぐそこだ楽しくお祭りでもやってるかな後